pengen jadi anggota DPR uh kampanye gak karu-karuan duit miliaran ditokke dadi anggota DPR tapi gak jadi kebaikan nembe telungulan melebu penjara mergo korupsi ono oh, wong gak duwe mobil nyuwun nang Allah ya Allah nyuwun mobil ya Allah nyuwun mobil ya Allah nyuwun mobil dituruti karo Gusti Allah duwe mobil tapi mboten dados kesaenan Biyen sadurunge duwe mobil karo tangga rukun apik, salate sregep jamaah nyang masjid. Sregep nang masjid, bareng duwe mobil sregep nang pasar, nang mall. Woi. Woi. Biyen karo tangga apik, grapyak semana ajer sareh sumeh, srawung nyedulur membawur, bareng wis duwe mobil ditekoki karo tangga ora gelem mangsuli. tidak pun timba melengos, hm, nggak level. Berhasil mendapatkan yang diinginkan, tapi tidak menjadi kebaikan. Paham? Mulanya jenengan lek nang Allah kok mboten dituruti, bukan karena Allah benci, justru karena Allah sayang datang jenengan. Mula dongane jenengan mboten dituruti karo Gusti Allah. Mesti rambantah wong mayong. sayang kok ora dituruti anggetmu lek sayang mesti dituruti halo kok ora dirungokke to sampean pikir wong sayangi mesti kudu nuruti terus mboten mboten dituruti niku bentuk sayang contoh sampean gak ada anak nembe kelas 3 MI nyuwun nukoke sepeda motor jenengan tumbaske mboten Padahal duitnya jenengan kata, jenengan basket tuh boten, boten, no pun jenengan boten sayang kali anak? Sayang, Lah kok boten dituruti? yo ya mergo sayang kuwi ra dituruti. Soale yang dituruti bahaya. Wong bocah kelas telu MI ke sepeda motor, ditumpaki yang jalan raya. Weng, bres oek. mergo jenengan ngertos yang terbaik buat anak kelas 3 MI bukan sepeda motor tapi sepeda lho saat ini nembe ngertos to ngopon jenengan wis suwi dongo yang Allah nyuwun sugih tapi kok ora keturutan nyatane melaratmu kok awet kuwi mergo Gusti Allah sayang penjenengan penjenengan ki yang didadekke sugih bahaya padha karo bocah kelas telu MI diparingi sepeda motor bahaya jenengan kok diparingi sugih bahaya apike jenengan ki yo melarat-melarat ngono -melarat kuwi Wis sugeh bayang, kowe urung sugih wis kentirmu ngono. Sugih meneh kaya apa kowe? Paham mboten? Nah, kula niku nate diprotes tiyang. Terus e Gusti Allah niku sayang kalih wong mukmin. Nyatane kok wong mukmin sing do sregep ngaji, sergep, salat jamaah sergep wiridan dzikir uripe kok dinggo melarat termasuk aku ngomongi ngono <laughs> aku ki ya salat kawit biyen ana ngaji ya menyang wiridan dzikir nggih nderek ning kok melarat wae lha iku kae sing ora tau kenal pangeran kae kok sugih-sugih ora tau salat wong kafir-kafir kae akhirnya kula jelaske eh ngene akeh wong sing ketoke dikepenakke ning sejatine arep disengsarake. Okeh wong sing ketoke nang donya iki disengsarake ning sejatine arep dikepenakke. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki yen ora diparingi conto ora ngira mudeng. <laughs> Wong kene iki ayu-ayu tapi oon. Mang gatekke. Ana wong sing ketoke kuwi dikepenakke ning sejatine arep disengsarake. Ana wong ditumpakke mobil apik banget. Supire canggih profesional. Gek dikawal ngarep mburi. disoting di mewak ah, di media-media sak pirang-pirang wiki ketoke lah dikepenake padahal wih arep disengsarake kae wong arep digonyang penjara lah koruptor-koruptor kae Wih. Paham apa ora iki? Ana wong ming trimo ditempake becak, gek becake wis teyengen, kriyet kriyet. Udan-udan ditutupi plastik. Bontel plastik ngono. Dibuka sithik banyune mlebu. Dalane joglak-joglak welik. padahal ke arep dikepenakke digawa nyang hotel dijak mangan nyang restoran Mula nang donya iki ana wong sing ketoke digawe sugih sembarang barang kecukupan nganti luweh-luweh. Ning kae sejatine arep digawa nyang penjara neraka kae. Ana sing ketoke nyang donya iki uripe soro ketoke melarat, serba kekurangan, padahal kuwi arep digawa nyang hotel suwarga dijak mangan nyang restoran suwarga. Alhamdulillah sing melarat seneng. Alhamdulillah. iki arep nyang hotel iki arep mangan nyang restoran ya mergo ngene Bu Allah niku sayang banget karo wong mukmin saking sayange mula balesane mboten diwenehke nang donya ning diwenehke benjang ten akhirat soale yen diwenehke nyang donya eman ngrasake nikmat ming sekedap sepiro suwene to urip nang donya kuwi. Lek wong mukmin kuwi nikmate kok diwenehke nyang donya, ngrasake nikmat ming sekedap ora suwe. Saking sayange Allah, mula nikmate diparingke benjang ten akhirat. Ditikel-tikelke gek ngrasake nikmat salawase. Halo. Paham mboten? Nek, lah yen wong kafir kae ditutukne karo Gusti Allah, nikmate diwenehke nyang donya, tambah suge, tambah suge, tambah suge ben tambah nakal. Oleh nakale nemen. Ha benjang Gusti Allah nyiksane nyang akhirat lega. Soale nek nakale ora sepiru iki arep nyekso ora mentala, Bu. Paham? Paham? Ngene iki ana sing bantah meneh. Berarti nek wong mukmin kuwi nikmate diparingke benjing ten akhirat ten swarga nggih lah nek pancen ngono tenan nyapa kae kiai-kiai kae nondonya kaya sugih-sugih ana sing bantah ngono ya tak jawab ngene Bu nek kiai-kiai kae nondonya kok sugih kuwi pantes Pantes iki ngene. Sik to aku tak ngomong. Pantese kuwi ngene. Kiai-kiai kae tabungane ten akhirat sampun kathah. Mula sebagian bonuse diwenehke ten donya. Merga tabungane ten akhirat pun kathah, nggadah tabungan ngeramut santri gadah tabungan berjuang ten umat ten masyarakat gadah tabungan sholat dalu dikir wiridan ngantos subuh mulo sebagian upay diparing kewon tentunya kok gayamu arep protes ini? jenengan lek pengen ngoten niku nggih <clears throat> aja iri kepenake jenengan kedah niru tindak lampahe kiai-kiai kok kepenak uripe ya nggih nek dalu niku salat hajat tahajud witir mantun ngoten sila muter tasbih ngantos subuh jenengan kan nindakke ngoten niku kiat mboten banteri kiat mboten Anak nek mboten kiat yo terima-terimake nasibmu ngono kuwi. Ora usah nganggo protes. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajaran berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu mengingatkan kepada kita para jamaah bahwa masa depan manusia itu ada dua ada masa depan fit dunia ada masa depan fil akhirah wonten masa depan dunia wonten masa depan akhirat ada masa depan sebelum mati ada masa depan sesudah mati ayo diwangsuli jenengan takjak mikir masa depan takjak bahas masa depan ngoten niku sing jenengan pikir masa depan sesudah mati nopo masa depan sebelum mati ya Allah gak nyaut jenengan lek kula jak bahas masa depan niku sing jenengan pikir masa depan akhirat nopo masa depan donya aja lamis lambemu sing jawab akhirat ya e ora percaya apa ora percaya lamis wong pun dinas ten kene Al-Qur'an bal sirunal hayatat dunia rata-rata menungso niku luweh milih donya timbang akhirat luwih mentingke donya tinimbang akhirat luwih kepencut kesengsem donya tinimbang akhirat ayo dibuktekke donya niku simbole bayaran akhirat niku simbole ganjaran ayo cobi wong mayong jenengan podo-podo milih luweh milih ganjaran nopo bayaran cara mayong meriki ukurane wong sukses niku sing pinter golek ganjaran nopo sing pinter golek bayaran jawab Wong diarani sukses niku lek cara mayong mriki wong sing pinter golek ganjaran napa sing pinter golek bayaran. Jenengan luwih seneng pundi? Gadah anak sing pinter golek ganjaran kalih gadah anak sing pinter golek bayaran. Woi. Wis ngene wae. Ibu-ibu, umpama penjenengan niku nggak ada anak perawan, ayu banget orang kaya ibune, ibune burek kok. Ya anaknya wayu banget. Terus anak perawanin jenengan niku dilamar bocah lanang loro, gek bocahnya podo bagus sih, gak kaya iki. Bocahnya bagus, ganteng, gagah atletis sehat kekar gede dhuwur kuning kulite sauntu-untune sing siji bocahe pinter golek ganjaran sijine bocahe pinter golek bayaran kira-kira sing jenengan trimo jenengan pilih dados mantu bocah lanang sing pinter golek ganjaran apa sing pinter golek bayaran Ayo panjenengan luwe bangga pundi duwe mantu loro. Sing siji mantune pinter golek ganjaran dadi ustad. Sijine mantune pinter golek bayaran dadi pejabat. Ngoten niku sing jenengan cerita-ceritake lek tepak kumpulan mbok PKK, mbok muslimatan, mbok pengajian sing jenengan bangga-banggake dicerita-ceritake mantune sing ustad napa sing pejabat. milih pundi gadah mantu santri karo gadah mantu pegawai negeri kurang ajar wong itu, iki nesu aku iki iki wis pelecehan ustad merendahkan martabat santri hari ini jiwa santriku berontak lu jenengan milih pejabat timbang ustad milih pegawai negeri timbang santri nesu aku Dan ini kesalahan besar rata-rata masyarakat kita itu pengen anaknya jadi pegawai negeri. Makanya lek wonten pendaftaran CPNS nih kok, uh, sing daftar ribuan, mongko sing dibutuhke meng puluhan. Saking kepingin anak keterima dadi pegawai negeri sampai adol tanah nyuap pinten mawon purun sing penting anaknya ketampi nggih napa nggih yo ngono kuwi kelakuanmu Engko lek ana wong ngapek mantu santri ngono diomong wong sak desa, dirasani. Lah iya, ngapek mantu kok bocah pondokan. Arep dipakani apa bojone? Apa arep dipakani kitab kuning? Lho, apa dipikir nek santri bocah pondokan cekelane kitab kuning, panganane kitab kuning. Nek polisi-polisi kae cekelane pistol ya ora tau ngemplok pistol kok. Aku bendino nyekeli mik ya ora tau ngrokoti mik. Bujumu cekelane pacul tau ngletaki pacul lah iya lek santri kok mbok ece arep dipakani kitab kuning apa piye memang sih punya mantu pegawai negeri itu mm, bergengsi mm santune melinti berdasi ambune wangi bergaji lah nek mantu santri kan jemburin jemburin sing iki gayane seragam ning urung lunas dijanjeni lek rampung tanggapan keng Meriki. apa maneh Menteri mau jadi MC ini iki halo halo Wei tak ke? aku mewakili mereka-mereka yang santri aku juga santri loro ati aku eh pegawai negeri lo bayarannya piro jal kata apa nih mantumu pegawai negeri paling bayarannya pitung juta. saulan pitung juta winggo ragat statusnya sebagai priayi kadang ora cukup dan kebutuhannya oke ragatnya ora cukup londi pelayune nyolong korupsi nah mantumu sing santri-santri ini ki gelem mulang ngaji yang diniah yang TPK tanpa gaji gelem kerja serabutan dodol sego goreng oke jualan bakso oke mie ayam oke okay. orang nganggo isin kan santri kan ora patek duwe isin yo ora isin wong nang dhuwur nang ngletaki kacang jajane entek kabeh padahal ana kiai ceramah kok iso mangan wae yo ngene iki santri ngene iki ora nganggo isin Bu kuwi iki apa maneh model ngene-ngene iki pinter sembarang kon ngentekke donyane moro tua ya pinter iki jualan mie ayam nasi goreng purun dadi awane mulang ngaji bengine jualan Wile, le yen rame siti suwengi entuk hasil resik 500 ribu 10 dino 5 juta saulan 15 juta mantumu sing santri pendapatane sakulan 15 juta sing pegawai negeri mengtuk gayane tok pitung juta santri 15 juta apa mana santri ini model ngene iki ayo milih santri apa milih pegawai negeri sing milih pegawai negeri tak antem meja tenan kok anyel aku ngene MC ojo, nek liyane iki ra <laughs> aku wis ngerti nek wong sing model ngene iki wis ngerti panganane akeh <laughs> ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad nah itu kita bal sirunal hayatat luweh milih donya timbang akhirat ayo eh, jajal mana sampean misalnya rencana arep bangun rumah yang layak huni yang nyaman Menunggu ku sing jenengan planning sing jenengan rencanakan rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya ya Allah ranyaut ranyaut ranyaut lali aku <laughs> aku lek ngomongi wong sing ora pati cerdas aku lali kudu dinggenahke dhisik jenengan umpama enggak ada rencana arep bangun omah niku sing jenengan rencanake omah sing arep dinggoni sak lawase apa omah sing arep ditinggalke sak lawase lamis meneh mesti sing jenengan pikirke omah sing arep ditinggalke sak lawase Ayo coba itu jujur, sing jenengan pikir ke, omah suwargo apa omah donya? Ya wes, lek jawab omah suwargo aku tekok dijawab sing banter. Omah donya kalau omah suwargo niku saya pundi. Suwargo lebih indah mana? Suwargo luweh mewah pundi? Luweh megah pundi? Neng anggaranmu gombangun, okeh pundi. omah dunia kuwi arep ditinggalke ke lawase. Najan omahmu apik banget, gagah, mewah, megah, indah kayak istana, pasti akan ditinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, dan nggak ada yang dibawa serta. jendela sitok wae ora katut, gini apa nggih? Ya mbah cara mayong kene ana tradisi arep mati anake dipesen, nduk, kok yen bu'e mati kulkas karo lemari iki katutke kuburane bu'e, ngono apa? Heh. Heh. Mbok lawange omah yo kandele 70 cm teko kayu jati kualitas terbaik jati Bojonegoro. Lha Jeporo ming ngukir tok kayu kayune teko Bojonegoro ngono lho bahane. Yo Bojonegoro ora iso ngukir ning Jepara ming isone ngukir nek ora ana bahane arep ngukir raimu po. Kok Mulane butuh koalisi kerjasama kayune teko Bojonegoro sing bagian utek-utek, sing bagian ulek-ulek wong Jepara. Wong Jepara kan pinter ungkil-ungkil ngono kuwi to. Ngono. Ambok lawange omahmu iki kandele 70 cm kuwi lho. Dirimu mati, Pak. Terus Mbah Mudin kuwi nglobi ning anakmu. Le, iki bapakmu kuburane gak ya butuh papan to, Le. Iki umpama lawang iki ditetel nggo papan kuburane bapakmu piye, Le? Ojo Mbah Mudin nemane-mane larang iki Mbah Mudin. Lha terus kuburane bapakmu dikeki papan nopo, Le? Gampang, tak tokoke kayu randu wae engko. kayak kayu kilon sebetan-sebetan wira yo ya kenek ngono leh bangun nganti entek ratusan juta nganti entek miliaran demi Allah rumah itu udah nggak ada lagi manfaatnya nggak ada lagi gunanya sementara rumah surga yang akan kamu tinggali selamanya kok nggak mau rencana ke kok nggak mau pikir ke tapi ngene iki misalnya kok onok kardus ini kanggo bocah yatim kanggo masjid winggo tuku bahan bangunan omahmu yang suwargo. Ayo, biasanya jenengan leh nyemplungi biro. Ayo ngomongo lambemu ngomongo, leh mu nyemplungi biro. Rongewu, rongewu gue bangun omah suwargo. Rongewu mengentuk paku siji yu, wi malah nyublesi bokongmu gue. Jajal, Omah sing arep mbok tinggalke sak lawase ora ana gunane kuwi Ratusan juta biayane leh membangun omah swarga sing arep tinggoni selawase 2000. Pramila saestu para edan-edan sedaya ingkang minulya. Waras kok ngono modele. Hei edan kabeh. Lho ra edan piye to? Omah sing arep dinggoni selawase kok mung 2000. Omah sing arep dinggo ditinggalke selawase ora ana gunane ratusan juta kuwi lho. Ngono kuwi ora edan. Heh. Edan. Waras kok ngono. Lek waras kuwi, Bu. Luwih mentingke sing nang kono, Bu. soalnya no kono salawase neng donya arep ditinggalke kok Lho aku iso ngomong ini kiwis praktek yu jenengan yang buatan percados dolen gen kula. omay anwar jahit cilik weli apik pondok eh kalau lah untuk ngini-ngini kita bangun pondok tak biayai santri mulanya aku yo pengen ini untuk akeh sak niki sing kula ramut niku pun 1200 lebih. sedoyo gratis. 300 sekiannya yatim. Jadi kula lek angsal ngeten-ngeten niki kula damel kepentingan pesantren kula damel urusan santri. Tamu sing dolaten nggen kula niku kata, "Mosok iki omahe Anwar Zahid." Sekelas Anwar Zahid omahe ming kaya ngene iki. Demi Allah apik iki lho karo omahku. Apik kuwi karo omahku. Jenengan mesti ora percaya. Masa Anwar Zahid omahe ming kaya ngene. Lha iki kok duwe mobil tiga digeki wong. Kul niku Pak Kaji, Pak Kaji niku saksine. Pak Kaji Haryono niku saksine. Sing maringi mobil kula niku rencang haji bareng haji sama beliau juga. Haji bareng sama Pak Haji Haryono, bareng sama saya juga. Beliau niku kepingin derek sumbang seh ya Allah. kak mentolo nyawang mobil sing kula damel ngaji niku weli. Akhirnya kula diparingi mobil niku. niku Gusti Allah leh nempui Gusti Allah leh ngijoli dadi kula leh angsal ngeten niki tak ge bocah-bocah santri ge bangun pondok dijoli karo Gusti Allah Cepi to mantang letke sing pun nate tindak ngen kula apa iki ambek omahku demi Allah ra ngandel to lho aku arang-arang ning omah wae <laughs> ngopo bangun omah apik-apik wong ya ora suwe ya toh ya dipentingke bangun omah sing nggon kono kae kula niku ngramut larik 1200 niku pikir beras tok pira sampean anak telu anak papat wae mumet ndasmu isan wae apa maneh minyak goreng larang ya toh niki 1200 lebih kok iki muga-muga sing ngundang paham ngono lho <laughs> ya Allah Lho latihan Bu, diarani pamer ben atiku wis tak toto. Wong Jepara nggih kathah kok sing nderek kula temeriko, kata kok jeporong sing nderek kula mriku. Mang leti parani omahe ditarik piro sak wulan karo Anwar Zahid. Gratis tis. Tapi sing sek duwe wong tuwa niku bayar LKS kali ujian mawon. Nek seragam, SPP mboten enten bayar. Mangan, kitab sedoyo ditumbaske. aku iso wae mbayari sak LKS sak LKS e, sak ujiane. Lah terus wong tuane arep ngopo? Yo dibagi sithik-sithik, ngono carane. Lho. Mulane sakniki, nggo niki enten kardus niku lho dibisiki kalih panitia. Mangke tengah-tengah nyuwun tulung jenengan ngemis nggih. aku yo yo nah makanya niki wonten kardus niki badhe diedarke jenengan siapkan dana untuk beli uh, apa itu dana untuk beli paku <laughs> aja paku to Bu paling boten yo gue tuku semen, gue tuku botol. Lek pengen omahe yang suaraku api yo infake kudu sing akeh. Nggih. Nggih. Eh kudung kuning 2000 balekke meneh. Kok wis siap-siap 2000. Balekke kalunge sepadha rantene kapal. Infak meng 2000 ngisin-ngisine. Kuwi kudung ireng kuwi 5000 balekke. Gelangmu lho ploroten. Kok ya Ayo monggo sahabat banser monggo. Aku ya nyontoni sik. Ya sing selawatan bocah-bocah iki. Sik kene tak isenane. <laughs> Lho kok nek ra nyontoni diguyu wong-wong meng ngomong tok. Aja sedaya piye ana bagiane dhewe-dhewe. Ana bagiane dhewe-dhewe kok. Aku 300.000 wae. Lho iki wis akeh dhewe iki timbang dapuramu. Arep mbok jaluk yo. Hmm, iki conto iki. Hmm, yo wis. lho kuwi kok mung 2000 wae sapa kuwi? Eh, aja nganti ana sing kliwatan. Kapan urung nyemplungi aja ngalih dirimu. Tunggoni, engko kapan ora maringi bateken kalunge kuwi. Eh, pira kuwi? Pira kuwi? Eh, dudohke aku. Ayu medit. Ayo selawatan, Bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo jenengan ayo. اللهم صل على محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا Eh ojo nganti keliwatan. Ojo nganti keliwatan kabeh. awal sing ora maringi engko tekan omah hanya anyangen حبيبك خالق Muhammad para jamaah kita harus adil dan bijak dalam bersikap bagaimana cara menyikapi dunia bagaimana cara menyikapi akhirat leh nyikapi dunia kuwi piye leh nyikapi akhirat kuwi piye Nah, supaya benar bagaimana kita menyikapinya, maka kita harus tahu sifat dan karakter masing-masing. Sifatnya dunia kuwi piye, sifatnya akhirat kuwi piye. Ada satu petunjuk praktis wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia kita disuruh optimalisasi akhirat tapi raentuk ngelalek ke bagian sekondunya. Allahumma sholli ala Muhammad eh prioritaskan akhirat pentingkan akhirat tapi jangan lupakan dunia sama sekali Akhirat itu tujuan utama, sedangkan dunia adalah tujuan antara. Teori ngeten. Wong sepuh biyen niku leh ngendikan rak ngeten. Akhirat kui ibarat parine dunia kui ibarat sukete. Sopo wonge tenanan nandur pari, insya Allah bakal entuk panen pari sukete katut sapa wonge tenanan leh nindakke akhirat insya Allah pahala akhirat dia dapat donyone katut koyok wong nandur pari isok panen pari katutan panen pari katutan Niki wong niku nek tujuan utamane akhirat, akhirat dia dapat, dunyane katut. Nah, saiki sebalike. Ana wong ming serius leh nandur suket. Jangankan panen padi, rumput yang dia tanam belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Wong kok mengurusi donya, duit donya, duit duwe donya duwe donya akhirate nol gak entuk apa-apa donyane urung karuan iso kecekel hmm, mau mikir wonge pokok nek sing diurusi ming donya duwe donya duwe donya duwe akhirate ra entuk apa-apa donya urung karuan kecandak tapi nek sing diurusi akhirat sing diutamakan akhirat insyaallah akhirate kecekel dunyone katut gak percaya silahkan adakan penelitian bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang memfokuskan hidup untuk akhirat contohnya para kiai kiai neh oh, pancene contohnya kuwi kok uripe nggo ngurusi akhirat dunyone katut omahe rata-rata apik-apik bojone rata-rata ayu-ayu kaya bojoku mangane ya enak-enak lah iya duwite akeh nyambut gawe ini ora rekoso tumono no kiai golek bekecot nyuluh kodhok <laughs> Lho ngene iki terhormat iki ngatur acara nah, aku ora diunggahke karo makhluk iki ora iso munggah aku oh iki minangka ceperan iki asli niki kepala iki kepala ya Allah paham mboten nah, ampun eling-eling Bu donya niku mung mungkin akhirat niku mesti Jangan sampai kita mengejar yang mungkin, melupakan yang pasti. Halo. Paham po ora ya jak ngomong. Donya niki meng mungkin mungkin mungkin mungkin yo iya, mungkin ora, mungkin berhasil mungkin gagal. Kuwi donya. Mulane kula jenengan arep ngopo-ngopo dikengken insya insya kalau Allah menghendaki sebab kadang-kadang punya rencana wis mateng Allah nggak menghendaki gagal Nggih napa nggih? Allah. Niku donya. Bu. Jenengan gak ada anak kelas 6 SD nopo MI. Arab lulus. Bocahnya pinter sekolah ranking siji dan berprestasi. Jenengan dongak ke, Soalnya anak jenengan wi urung karuan lulus. bocah pinter kok mesti lulus ora kena jenengan ngomong bocah pinter mesti lulus mesti lulus ora mesti najan bocah pinter wis kelas 6 iso uga pas rampung ujian akhir kuwi dereng kelulusan dijak rekreasi nonggone pantai ngelangi keseret tombak anakmu oe halo jenengan gak ada hana ampun semester akhir leh kuliah rampung KKN, rampung garap skripsi, keterima, jenengan dongake muga-muga iso dadi sarjana. Soale anake jenengan kuwi urung karuan iso dadi sarjana. Kadang-kadang pas hari H menjelang diwisuda, wis macak wayu, siap menyandang titel sarjana. Berangkat kampus sepeda montoran, kurang 20 meter tekan kampus, diambung truk goling. Halo? Paham betul? Niku donya. Boten enten sing pasti. Ana bocah lanang ambek bocah wedok padha senenge pacaran, terus pasti dadi bojo, pasti dadi bojo. Boten. Kadang leh pacaran iki 10 tahun, ternyata dirabi kancane. Iki ngalami cah iki. Halo. Halo. Bu. Cobi kula tanglet. sing saat niki dados garwane jenengan niku biyen nominasi keberapa ayo bapak sing saat niki dados garwane jenengan niku biyen alternatif keberapa pak pertama rangandel siapa ngomong alternatif ke delapan ya rangandel meneh wong rupane mek ngono kok kok sampai volumen ngono kuwi kadang wis ya wis padha senenge akhirnya bisa nikah belum tentu bahagia walaupun waktu pacaran uh semboyane seia sekata sehidup semati semboyane hmm, aku tahu apa yang ada di hatimu engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau engkau pun tahu apa yang ku mau nikah temen belum tentu bahagia kadang nikmatnya hanya di permulaan saja ketika masih dianggap sebagai bulan madu setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane padu, omongane saru wagu wis gak lucu. Tidak seindah waktu itu. Apa maneh ibu-ibu nek anake wis pitu. Ketok layu. Disawang luwe hayu pembantu. Dewe sepuh randuwe untu akhirnya masang gigi palsu tidak omong depan depan abape mampu dunia wong ana wonge duwe ditabung eh, ditabung ditabung ditabung menabung untuk hari tua karepe kan sok tua hari penake tinggal menikmati hasil tabungane ngene to tabungan dapat banyak ternyata urung sampai tua wis mati gua anak ayo nih anakmu saya urep terus lah iya. makanya mek mungkin mungkin mungkin mungkin jenengan nabung kadang untuk telung atau juta petang atau juta turun karawan di duitnya jenengan kadang gue duitnya dokter jenengan menyimpan ketok tabunganmu untuk petang atau juta dirimu kena kanker payudara kiwa tengen operasi ping 4 entek duitmu gue bayari kuwi tiba wing nyelengi ke duitnya dokter makanya sing cerdas sing lebok ke kardus gue mau piro mau eh kudu ngireng piro mau <laughs> Windonya ana wong iso omah-omah suwe duwe omah pengen duwe omah bareng bangun omah dadi nembe mantun syukuran selamatan dipasang instalasi listrik jajal nyoba metek kesetrum mati kata ngoten niku nggih niku donya donya niku mboten enten sing mesti namung mungkin nggih tapi nek akhirat itu pasti mati pasti Hidup lagi sesudah mati pasti. Nikmat kubur, adab kubur pasti. Surga, neraka pasti. Di surga enak, bahagia pasti. Di neraka sengsara menderita pasti. Mati ku pasti. Kabeh sing rawuh iki arep mati. Jenengan sedaya badhe mati. Anwar Zahid ya arep mati. Mbah sapa sing dhisik kuwi ora cetha. Mungkin kula kalian jenengan matine dhisik jenengan. Utawa kosok wangsule jenengan riyen kula keri. Malah ditinggali perahu panik kaya-kaya di jenengan. Orang mesti kok yang jelas semuanya sudah difonis mati, tinggal nunggu eksekusi. Begitu eksekusi tiba, mati. Iki pinggir dhewe iki vokali Umpama eksekusinya kok 10 tahun kas, 10 tahun kas mati. pinggir iki eksekusinya kok pitung tahun kas, pitung tahun kas mati. Nah, pinggirnya mana iki. Iki umpama kok limang tahun kas, limang tahun kas mati. Lagi kok misalnya telung dinongkas Titeni telung dinongkas ya mati Anwar Zahid iki umpama eksekusine kok 100 tahun kas. Yuk sek suwe. Tapi mesti mati. nikmat kubur alam kubur mesti swarga neraka mesti lek donya ora ana sing mesti donya iki jarene sawang si sawang si nawang sawang si nawange kono nyawang penak kene kene nyawang penak kono bapak-bapak jenengan nyawang dadi wong kaya kula ngeten iki menurut jenengan penak napa mboten Pak munggah gentenono Pak ayo genteni kok jenengan MC lho ra wani genteni mesti dipelorot sarunge ambek wong Ya walaupun dekne umpama kok iso nirokke ceramahku ning beda cangkeme. Halo. Penak piye iki resiko gedhe kula ngomong kebreset sitik viral. Urusan ngono lho. Apa meneh misalnya sing tak sampeke keliru, sing tak sampeke kuwi salah. Sing mirengke wong ribuan dianggap bener. Mergo dikira jamaah kula niki rak luwih pinter to. Padahal urung karuan. Kura karun jenengan nih kadang-kadang pinter kulo. Kadang-kadang mono <laughs> Sakit ugi luwe pinter jenengan. Lumpami sing kulo sampai ke keliru, dipikir wong-wong wirak bener to. Akhirnya dilampai. Berarti saya menyesatkan ribuan orang. Resiko dunia akhirat. Makanya coro bayarannya larang pantas. pantas. Lene MC kan ora pati resiko to MC. Ora pati resiko paling ya salah-salah sithik ngatur acara, salah urutane biasa ora pati resiko, mulane ya murah. <laughs> Wong ora pati resiko. Apa maneh dirimu? Ning trimo dung dung ngono kowe. Eh bayangne nabuhi bokonge rondo e, dung dung ngono. <laughs> Lah kuwi mulane kula jenengan iki kudu mentengke akhirat ning ora entuk nglalekke donya. Leres yang disampaikan dulur kula sing MC kula wau. Jabatan yang diemban Mas prajurit satu Ahmad Heri Setiawan. Ini amanah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ibadah. Apapun profesi, niatkan ibadah. Soale TNI karo kiai ibadahnya beda. TNI ibadahnya yo pertahanan negara. Kalau ada yang mau makar, ada pemberontakan macam-macam, TNI maju. Kiai raiso. Kiai ibadahnya yo ngaji, wiridan, muter tasbih, wer wer wer wer. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, wer. Sunarse, sunarse, sunarse, wer. Sumiati Sumiati Sumiati Wer. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ngono nggih tur suwun ngono lah nek TNI ngono kuwi woi wis to wes kok oleh entuk pira entuk pira nyumbang mulai 5000 kok entok pira entok pira ora kadek penasaran Kaya oke-oke sumbanganmu. Kowe tambah ra nyumbang babar pisan. Nyumbang mangan. Eh. Lho kuwi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu bagian dari ibadah. No mawon diniat ke ibadah insyaallah barokah. Sampun ngaten sing kula aturke sebagian dari jenengan dereng sholat asar mangkelah kulo dawak dawak ke malah dosa kulo alhamdulillah niki uh, eh, infakin jenengan kangge anak yatim niki wau tulisannya sing ten mriki lho pikantuk 30 juta eh salah ya ngguyu e. ya mesti ngguyu orang ngira orang ngira wong aku meng 5000 kok pinggirku mau tak inceng ya meng ewu kok entuk nganti 30 juta rangira makanya langsung diguyu 3 juta 852 ribu ini rong ewu ini sapa ya kok mentolong ngono lho ya ya susuli susuli sing rong ewu sama nih ngekei bocah yatim sing rong ewu eh genepi Tak <laughs> apa-apa tak genepi tapi jalan. Nggonku nang kono 300 lebih kok. 300 lebih ana cah Jeporo barang. tolong atas lebih alhamdulillah buatan melarat dengan naik burun ngeramut yatim buatan bakal melarat <coughs> buatan blang Pak Haji Haryono niki usahane meng napa nih kain-kain ngoten niku rutin dados donatur tapi yang meng 5 juta ulane ulane mestine kurang nih kelasnya Pak Haji Haryono yo paling gak yo tambahi lah mari tambahi rutin beliau rutin Masya Allah padahal tepang kula pas tindak haji sareng tapi ya Allah ya karim kados dulure piyambak Gane ngene iki aku ning omahe mesti wis diciapi mangan, mesti. <laughs> Mbok mampir mbok ora mesti wis disiapi. Pokoke mampir ora mampir disiapi. Melu. Ayo ora apa-apa ya. ora apa-apa pancen iki kakean mangan jangan bung dina dhuwur di enam metu dadine gedhek kan kakean mangan jangan wis tak paringi iki wae sampun matur sewu sembah nuwun estu nyuwun agungipun pangapunten pun dongake nggih pun dongake Mas Ahmad Heri Setiawan niki saged mengabdi dengan sebaik-baiknya, sukses karirnya, cepat dapat promosi jabatan, terus mampu membahagiakan, membanggakan, menyelamatkan dan memuliakan kedua orang tuanya.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 اللهم ثبت إيماننا نور قلوبنا سلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا غنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك ريضا إلا غديتها ويسرتها يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا مخول الأحوال خوي الأحوال إلى أحسن الأحوال بقولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nyun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah كلمة えの